Вот, собственно, так это вблизи выглядит. Вот эта рама. Сейчас так вот близко. Вот прям текстура холста, она видна насквозь. Вот под светом. Это вот так вот. Ну, и вот так это выглядит. Такие вот цветы, если идут. Ну вот. Вот так, совсем близко-близко. Вот так. Ну, вот так она издали.